me llamaba Paqui, mi madre, y me ha dicho, oye, he dicho, ¿qué? Dice, ¿qué sí oye? Digo, sí. <laughs> Dice, pues hasta luego. Adiós.